vackert bild. Väldigt mm. fin bild. Mm. Ja. Anton och snö. Där! Pappi! Mm. Bussen där. sen åker där. Koin Men det är konstigt att de verkligen är så olika med bilar. Era döttrar gjorde inte så va? Nej. <laughs> Vad konstigt va? Ja, att de är... Så det är något speciellt. Mm. Samma sak med grävmaskiner och sånt. Bilgen. Mm. Nej! Vadå? Vad säger du? Traktor. En traktor? Nej, det är ingen traktor det. Traktor. Nej, det är bilar och bilar och bilar. Där. Där. Anton. En liten blomma och ett ljus. Aj, aj. Antono. Antono. Antonio. Där. Antonio. Mm Anton. Då är det bäst vi tittar någon annanstans. Kom nu, nu låter vi ljusstaken vara. Nej, vi låter ljusstaken vara nu. Nej. Jaså, är de taggiga? De ser bara taggiga ut, de är inte så taggiga. Ja. Är du igång och showar lite? Anton! Anton, kom och ta bil! Kom och ta bil! Okej? Okay. Ta varsin godis. Den är jättegod. Kom nu. Jag vill också ha en. Mm. Kom nu. Mm. Kom nu. Mm. mm. Kom då. Du tittar om du är. Då ser du dig själv där på paddan. Kom, jag måste ta, hålla annars kunde inte jag hålla. Så, titta. Ser du? Titta vem titta. är där då Anton. Det är, du är du som redo? är där. Har du sett? Anton, titta i kameran. Titta. Mm. Anton. Titta. Där, kolla. Mm, Anton, kom igen nu. Mm. Det är inte lätt ni, att vara liten. Ska vi sitta här då? Så, kanske man kan ta lite. Oh, ja. Titta, där är Anton. Där är Anton där. Börjar det bli jobbigt? oj, oj, oj. oj. Den bilden blev jättefin. Det är inte lätt att vara liten. Sladden! Sladden. Nej, vad är det nu? Jaha, är en sladd där? Fortfarande en sladd? Mm, den har inte tagit vägen någonstans. Den är fortfarande kvar där. Eller hur? Mm. Anton, titta vilken fin bild. Ja, den var fin verkligen. Är det Anton där? Mm. mm. Titta. Ja, där är det mamman. Och återpås. Jag var ute på restaurang igår och käkade. Uz otru pusi meitiņa. Viņš jau gribēja sev skatīties. Tā. Jag ska visa honom, mamma. Oj, har du hårstrå? Mm. Har du fått något hårstrå? Se. Är det borta? Oh. Anton! Mm, bra. Där är Anton. Anton, titta här då. Anton! Där är du, Anton. <laughs> kolla, där är Anton. Anton, kolla då. Nej, kan du kolla? Är det Anton där? Och Rut. Rut, säg Rut. Rut då? Visa vem är Rut? Vem är Rut? Nej, det var fel. Pappi! Inte lastbil. Börjar du bli trött nu vänner? Okej, okay, jag tror han förklarar att han fattar att jag är ut. Ja. Okej okay, då, ska vi avsluta lite? Nej då, nu ska jag ta i honom. <laughs> Det här var faktiskt mitt möte. Så. Vi får se hur mycket han har kvar av den ljuva energin. Oj, i fötterna där uppe kolla här då. Oh. Nej men vem sitter där nu då? Oj. Du ska sitta med fötterna där. Börjar du bli lite sådär tråkig nu? Helt, helt. Mm. Absolut ja. Gör tvärtom. Han fick inte sova lite. Nej. Jo, han har sovit lite idag. Han har sovit jättedåligt dåligt i natt. Ska vi kolla här? Som att han har varit sjuk. Ja, så. Finns här då. Blomman. Där är blomman, ja. Och där. Och här är vi. Kolla Anton. Anton. Antonio. vi Två. Vad söt du är Anton! Är det en liten Men har du tagit oss Jag har tagit er. Mer, ta mer. Anton, ge mig en puss. Anton! Tänk om jag kan få en puss av lilla Anton. Är det lilla Anton som kan ge mig en liten puss? Är det lille Anton? Anton! Ah! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj, oj. Vi fick ett bra kort det här alltså. Ja. Eller hur? Det var jättefint. Ja, vi fick ett bra kort. Vad ska det vara? Det finns många av Kolla hur många a avvuxningar det finns. Gud vad många. Hur många är det? En, två, tre, fyra, fem. Men det här är Å och det här är Ä. Så egentligen är det bara ett A. Mm. Ja. Och, och tre Å. Mm. Och det här är Ä. Kan du tänka dig? Hej. Tänka dig. Tänka. Tänk, tänk. Ja. Och det är för att det finns sånt här, ser du? Och här finns inte sånt. lägga den på. Kolla! Ser du? Kolla. Anton. Jag är jättekissnödig nu. Anton, Anton, det här är min mamma. Det här är min mamma. Det är min mamma. Och du är min lilla son. Ja. Och det här är mormor. Det är mormor här. Och nu ska vi ta tillbaka dig hemåt. Vill du komma hem? Nej. Vill du inte komma hem? Vad elak du är. <laughs> ah, det var så jättebra, eller hur? <laughs> en liten puss. En liten puss. Mamma. Oh. Ow. oh. Hmm. Bootsy. Hmm. blusa? Hmm. empezó Hmm. se sintieron. Pues, Hmm. Anton! Miau! Miau! Miau! Miau! Miau! Miau! Miau! Du, du kan sitta här. Vill du sitta här? Och åka? Åka hästen? Vill du åka hästen? Sätt dig då. Sätt dig på hästen. Kom och sätt dig. Mamma, kom, kom och sätt honom på mig. Ja. Kom då. Kom, nu ska vi åka hästen. Nej. Jo, sätt dig då. Anton. Anton. Nej, han vill inte. Anton. Au. <laughs> Det är inte lätt att vara mamma va? Tut, tut, Anton, jag ska bara gå på toaletten. Nej, bra. De är så Okej. Okay. Hur många år är du, Anton? Vet du det? Mm. Hur många? Mm. En? Två? <laughs> Vi även på en promenad, ja. Ska vi ta en bild då? kommer räven att ta dig. Nu kommer räven att ta dig. Nu kommer han att ta dig. Uppsa! Nej. Nu är räven ledsen. Åh. Åh. Det gjorde ont, säger eleven. Försiktigt, den är tung. Du kan få den på foten. Det blir oj, oj, oj. Nej, man kan inte bära iväg det. måste ta tillbaka till rummet. Ja, du är jättestark, men du måste ta tillbaka den nu. Ja, och ta tillbaka den till rummet. Anton. Anton, inte så långt Den ska vara i rummet. Anton, den där ska vara där inne. Den ska vara där. Du får lägga den där inne. Ja. Ja, men den ska vara i rummet där inne. Där inne ska den vara. Ja, usch vad tung den är. Och usch vad stark Anton är. Ja, där blir bra. Där blir kanske okej, okay, men inte det bästa stället ska du veta. Det ska vara bäst på golvet. Japp. Sätt det på golvet, ja.